Negeri Pinang, Siri dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang kepada semua para hadirin ke webinar Kebun Bandar Siri kedua penyelenggaraan tanaman yang bersiaran langsung di Facebook My Crop Science. Untuk sedikit tambahan, program webinar ini adalah sambungan daripada siri pertama yang telah berlangsung pada 9 Oktober 2021 yang lepas. Program ini mempunyai banyak siri dengan tajuk-tajuk menarik serta pengetahuan daripada panel-panel berpengalaman yang boleh anda sertai. Suka saya ingatkan kepada para hadirin, anda digalakkan untuk berkongsi link siaran langsung Facebook dengan menekan butang share di Facebook anda. Sebelum webinar ini bermula, ingin saya beritahu bahawa link borang e-sijil dan maklum balas akan diberikan selepas 30 minit program ini bermula di mana anda boleh dapati di ruangan komen. Pada siri kedua ini, para hadirin dapat mengetahui cara-cara penyelenggaraan yang perlu dilakukan pada tanaman kesukaan anda seperti sistem sokongan, penjarangan tanaman, cantasan tunas air dan banyak lagi. Perkongsian siri kedua ini akan dibuat oleh Dr. Sarah binti Baharudin. Bak kata pepatah tak kenal maka tak cinta, maka saya akan menceritakan sedikit latar belakang panel kita pada hari ini. Dr. Sarah binti Baharudin merupakan pensyarah di Jabatan Sains Tanaman, Fakulti Pertanian Universiti Putra Malaysia. Beliau merupakan lepasan ijazah Sarjana Sains Hortikaca Ornamental, Fakulti Pertanian Universiti Putra Malaysia. Beliau juga merupakan uh, doktor falsafah dalam bidang landscape horticulture di Landscape Department University of Sheffield, United Kingdom dan kepakaran beliau adalah di dalam bidang horticulture landscape. Maka pada pagi ini, beliau akan berkongsi mengenai penyelenggaraan tanaman. Maka tanpa melengahkan masa lagi, dipersilakan Dr. Sarah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk siri seterusnya uh, webinar kelulaan Jabatan Sains Tanaman uh, Fakulti Pertanian Universiti Putra Malaysia. Uh, kalau minggu lepas uh, Dr. Putra Daroyati telah pun berkongsi berkenaan uh, penyediaan tanaman, <clears throat> uh, pemilihan media, kita nak semai macam mana dan sebagainya. So minggu ni saya akan sambung uh, dan kesinambungan dari itu kita akan uh, uh, share lah hari ini saya tak ada niat nak mengajar walaupun saya pensyarah tapi saya lebih suka untuk uh, berkongsi uh, pengalaman saya sebab saya pasti tuan-tuan dan puan uh, di luar sana yang bersama-sama kita live di Facebook ini sangat-sangat banyak pengalaman uh, jadi uh, lebih jauh daripada saya jadi saya dengan rendah dirinya ingin berkongsi pada hari ini apa yang uh, saya tahu mungkin boleh menambah sedikit sebanyak uh, ilmu kepada tuan-tuan dan puan-puan. Um, so tanpa membuang masa lagi, uh, kita akan uh, melihat slide. Uh, slide hari ini saya ada sharing sikit slide so that tuan-tuan dan puan-puan boleh uh, gunakan sebagai panduan lah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. So seperti yang diperkenalkan, nama saya adalah Dr. Sarah Baharudin uh, daripada Jabatan Sains Tanaman ataupun uh, di Facebook yang tuan-tuan dan puan follow tu yang My Crop Science yang promo sikit uh, follow lah Facebook dan IG My Crop Science Jabatan Sains Tanaman um, Fakulti Pertanian UPN Okey dan tajuk kita hari ini adalah penyelenggaraan tanaman Okey, bila kita cakap pasal selenggara ataupun bahasa Inggerisnya maintenance, kita selalu guna uh, perkataan maintenance kan apa-apa ah, sahaja uh, perkara yang kita lakukan atau yang kita buat, kita perlu lakukan uh, penyelenggaraan atau maintenance. Kenapa? Kenapa kita kena perlu buat? Uh, yang pertama, bila kita dah tanam, of course kita nak memastikan dia subur ya, memastikan uh, dia terus uh, subur dan sihat membesar. Dan yang kedua adalah kita nak pastikan dia seragam ya, keseragaman. Kita tak nak ada buah uh, jambu kita kecil, uh, ada sayur kita yang berdaun lebih kecil, ada daun yang besar, tidak seragam. Uh, jadi kita perlu serenggara dengan baik supaya tumbesaran mereka seragam. Okey, dan juga kekemasan tanaman. Ah, kita nak pastikan kekemasan tanaman. Kenapa kena kemas? Ah, kita tak boleh konsepnya tanam tinggal dan tuai tak boleh pakai konsep tu. Ah, kita kena tanam selenggara ah, baru kita boleh ah, tunggu dia besar dan tuai uh, that is why ada sebab dia kenapa kita kena jaga kekemasan tanaman dan saya akan terangkan sebentar lagi dan pada akhirnya uh, at the end of the day kita nak hasil yang berkualiti insyaallah. Jadi kalau kita buat semua-semua penyelenggaraan dengan baik, uh, insyaallah lah kita dapat hasil yang berkualiti. Of course semua orang yang menanam itulah yang impian dia kan. So hari ni kita akan tengok uh, a few things which is uh, 9 perkara uh, Tapi jangan risau, it will be very fast uh, Saya akan juga sokong uh, hari sharing saya hari ni dengan beberapa video untuk tuan-tuan dan perempuan tonton uh, Walaupun kita tak dapat berada di depan mata, eh, kita hanya buat di webinar Tapi kita saya akan cuba memastikan tuan-tuan dan ya. perempuan yep. faham dan dapat apa yang saya nak share pada hari ni eh. Uh, Okey, so kita akan tengok oh, ya, junjung tanaman, kita akan tengok cantasan tunas, penjarangan, siraman, uh, benda basic tapi ramai yang buat salah. Uh, ah, pemasuhan semula, and then rangsangan pertumbuhan, uh, benda bungaan berbantu, menyampul buah, mengawal rumpai dan membaca tanaman. Uh, suka saya ingin tekankan di sini, kita akan bercakap tentang laman uh, tanaman di laman ya. So kalau uh, bukan tanaman di ladang dan sebagainya sebabnya kita fokus pada laman laman ah, anda kan. Jadi uh, ah, tanaman ni kita fokus kepada sayur-sayuran uh, dan juga bunga-bungaan uh, dan uh, tanaman hiasan uh, dan juga uh, tanaman yang uh, short term crop ataupun tanaman berjangka pendek. Uh, okay. Okay, uh, one of the maintenance yang kita perlu tengok adalah pemasangan junjung tanaman. Eh. Uh, kita kena pasti apa jenis tanaman kita, apakah jenis junjung kita. Uh, bukan semua tanaman boleh guna junjung yang sama. Tentukan peralatan yang kita nak guna untuk membina junjung dan bahan membuat junjung dan kita uh, lakukan pembinaan junjung. Okey, jenis tanaman sayuran yang biasa kita uh, perlukan sistem junjung uh, biasanya commonly ya, uh, commonly adalah seperti limun, petola, peria, kacang buncis, uh, kacang uh, kacang panjang, kacang botol dan rock melon. Uh, ni semua tanaman memanjat. Uh, jadi dia perlukan junjung ataupun sistem sokongan. Okey, sistem sokongan ni digunakan untuk apa? Uh, kita macam bukan saja-saja nak cacak buluh dan uh, ikat pokok tu dan make sure dia memanjat uh, dekat sokongan yang kita bagi tu ada sebab dia uh, sebab dia kenapa kita nak bolehkan cahaya dapat cahaya matahari kalau dia di bawah nanti dia kumpul lepas tu dia overlap lepas tu yang bahagian daun bawah tu kuning dan sebagainya sebab apa sebab dia tak cukup cahaya orang lain boleh buat makanan dia tak dapat makan tak boleh buat makanan sebab pokok kan perlukan cahaya untuk buat makanan dia jadi dia haruslah diberi sokongan supaya dia uh, dapat cahaya matahari yang mencukupi das dia boleh buat makanan dia. Mengelakkan pokok daripada menjala ke merata tempat uh, juga kita tak nak dia melata sebab kita nak dia go upright lah ke atas. Uh, memudahkan kerja-kerja penjagaan dan memungut hasil. Uh, bayangkan kalau semua dekat atas tanah uh, jenuh lah kita. Especially orang yang sikit-sikit belakang tu kan uh, memang tak sesuai betul. Jadi kita kena berikan sokongan uh, pada pokok kita ya dan juga of course mengelakkan daripada tumbang as dia grow as dia membesar dia akan semakin berat uh, nanti bila tomato dah keluar gugus-gugus uh, bila rock melon dah membesar kan jadi semua tu akan menyebabkan dia mudah patah dan tumbang sebab itu diperlukan sokongan Okay biasanya uh, sistem sokongan yang digunakan di Malaysia adalah kayu pancang, kayu junjung dan sistem trellis. Uh, di sini juga nanti kalau sesiapa yang dapat uh, slide saya ini bolehlah tengok. Uh, ini famous-famous blog uh, yang share tentang pemasangan sistem junjung. Uh, Okey, kita sokong juga blog-blog pertanian ni. Okay memberi sokongan. Okay junjung ada beberapa jenis. Uh, sorry, sokongan ada beberapa, beberapa jenis. Uh, kita panggil junjung, para dengan pagar. So kalau junjung pokok yang sesuai kacang buncis, kacang panjang. uh, kalau ah uh, para uh, seperti timun, peria, petola dan kalau pepaga ni tomato, ah uh, dan kadang-kadang cili eh. Okey, ni uh, ini satu lagi uh, ini ilustrasi untuk lebih nampaklah kayu junjung, kayu tunggal, uh, ada juga yang kita cacat kayu tunggal, sokongan para dan sokongan berpaga. Okay. Alright, kita kenalah bila kita tengok pokok kita dah cukup besar, dia dah nak start, dia dah keluar daripada pasu polybag atau pasu kita ataupun tanah, dia dah start nak ke uh, ke arah kanan dan kiri, make sure kita bina junjung. So ini ada junjung berganda, ada junjung tunggal. Uh, yang ini kita ikat junjung tunggal dan kita rentang tali dan kita tarik dengan tali rafia. Begitu juga ini rock melon ya uh, dan juga tomato. Uh, kita gunakan, uh, kita rentangkan wayar and then kita tarik dengan tali uh, rafia. Uh, macam tu, okay. Uh, ni pagar yang berpagar, pokok yang berpagar. Uh, dan yang bahagian atas tu para eh. Kalau macam pokok yang buah dia ma- memanjang lah biasanya. Macam petola, timun dan sebagainya. Elok kita buatkan para. Okay kalau saya nak cerita satu-satu teknik dia ah dia tak sempat sejam ah so oh. banyak maintenance yang kita kena cover hari ni ah so kalau nak tengok dekat YouTube ada banyak sangat ah, video-video untuk how to build uh, sistem sokongan bagaimana nak membina sistem sokongan ya yeah? Okey, yang seterusnya adalah cantasan tunas. Ah, ini orang selalu lupa bila dia tanam pokok sayur lah biasanya kan. Dia akan ah, lupa untuk buang. Dia rasa macam dia patut biar je pokok tu. Oh, tiba dah keluar ah, apa cili. Ada yang komplain kenapa cili susah sangat nak keluar bunga ah, dia punya buahnya kan cilinya tu. Kenapa? uh, kita kena make sure kita buang uh, tunas air dia. Uh, kenapa kita kena buang tunas air dia? Uh, kita akan uh, tengok video sekejap lagi kita akan tengok uh, video berdurasi oh, 5 minit macam tu uh, berkenaan cantasan tunas air video ni boleh uh, dia close up dengan lebih dekat so tuan-tuan dan perempuan boleh tengok dengan lebih clear uh, dan lebih baiklah Okey, cantas tunas air, kita kena kenal pasti bahagian tanaman, bahagian mana yang nak buang tu, tunas air tu dekat mana kan. Uh, tapi sebelum kita buat uh, cantasan tunas-tunas air ini, kita kena rawat peralatan memotong. Ini juga satu bentuk maintenance tips ya. Eh? Kita beli skaters di Mr. DIY kan uh, atau di mana-mana lah kan, Tesco ke, eh, sorry, Lotus ke, Giant ke kan. Tapi kita tak tahu macam mana nak jaga. Kita guna-guna, kita dah potong-potong-potong pokok, kita gantung je atau kita letak je. Ah, kita tak boleh buat macam tu. Kita harus rawat peralatan kita. Okey, cara dia bagaimana? Simple je. It's a three step sebenarnya. Ah, kita kena bersihkan sketir dan gunting selepas setiap penggunaan. Kita basuh, ah, buang tanah-tanah, getah-getah semua kan? lepas tu kita tajamkan uh, pemotong kita secara berkala sebab dia kan cutter, dia kan uh, oh, asketis ah, tu untuk potong pokok kan, potong dahan kecil dan sebagainya. So kita kena asah dia sebab dia macam pisau, macam kita asah pisau kat dapur tu. Uh, and then kita sapukan minyak secara berkala untuk melindunginya daripada karat dan hakisan. Uh, kita uh, uh, especially kalau pokok tu ada getah banyak. So lepas kita basuh, kita dah buang semua tanah-tanah apa benda yang melekat-lekat dekat situ uh, apa uh, kotoran-kotoran and then kita bersihkan uh, kita keringkan and then kita ambil minyak and then kita minyakkan uh, skaties kita. Uh, that way skaties tu akan tahan lebih lama dan uh, kalau kita asah dia rajin-rajin uh, dia akan uh, bertahan lama dan kekal tajam. Okay? Uh, so satu lagi kenapa kita kena rawat? Sebab kita tak mahu membawa penyakit pokok dari pokok uh, yang batch ni kepada batch seterusnya. Contohnya, macam virus, kalau kita tak basuh tangan, kita tak sanitize pokok kita, uh, sorry, tangan kita kan, kita boleh bawa, uh, kita boleh tularkan kepada uh, orang lain kan, kepada uh, orang yang seterusnya kita jumpa. Sama juga dengan pokok. Kalau kita tak uh, handle pokok tu dengan bersih, terutamanya pokok cili, ya, pokok cili sangat sensitif. Dia senang naik virus, virus mozek tu, yang tiba-tiba daun dia macam ada urat-urat tu. Uh, dia tak boleh... Uh, apa kita panggil handle dengan peralatan yang tak bersih. Aa, ah, dan juga kita kena potong dan rawat bahagian tanaman dan juga lupuskan sisa cantasan. So, kadang-kadang bahagian yang kita cantas tu adalah bahagian yang sakit. Aa, ah, bahagian yang tiba-tiba dah naik ulat lah, dah naik kulat lah, dah naik penyakit-penyakit pupuk. Aa, ah, jadi kita kena gunakan alat yang bersih, tangan kita pun sebaik-baiknya kita sanitize dan juga aa, selepas kita habis aa, cantas semua tunas-tunas tu, kita haruslah lupuskan. Kenapa? Kenapa kita kena lupuskan? Kita kena elakkan penyakit dan sebab kita nak elakkan penyakit dan pertumbuhan mikroorganisma. Kenapa? Sebab dia macam ni. Kalau kita rasa macam setengah orang kan potong, lepas tu kita biar je lah kat lantai tu nanti untung-untung dia akan jadi kompos kan. Ramai orang fikir macam tu. Kompos tak secepat itu ya tuan-tuan dan perempuan. Bila jatuh tu uh, ah, sisi-sisi catasan tu, ia akan menjadi perumah kepada mikroorganisma. Maka kalau kita tak kutip, kita biar je dekat bawah tu uh, nak buat uh, mulching lah katakan uh, kita uh, sukupan konon-kononnya uh, ah, dia akan jadi perumah sebab dia basah dan dia fresh lagi jadi dia akan jadi host yang sangat baik untuk mikroorganisma elok-elok pokok kita sihat dia akan jadi sakit uh, sebab apa sebab kita tak nak lupuskan sisa kita uh, jadi make sure sebelum kita buat cantasan bawa beg plastik satu Lepas tu ha, potong masuk, potong masuk. ha, jangan biarkan merata-rata atau di lantai atau di sekeliling uh, polybag itu jangan sekali-kali. Alright? Okay. So kita saksikan uh, satu video untuk belajar bagaimana nak membuat jantasan tunas air. Okay. Mengacun dan salah satu Okey, kita dah siap tanam. Daripada start 7 hari tu kita dah kena siap membaca, meracun dan salah satu salah satu kita dah melakukan pruning. Bila kita dah jahat baja, kita dah racun, rumput dah gemuk Kita kena buat kuning Kuning ni maksudnya kita buang kelas air ataupun daun tua Okey, Dalam masa tiga puluh hari, maksudnya sebulan Selepas kita tanam, kita perlu buang tunas air Tunas air yang sebut pada batang pertama pokok Faham? Siapa tak kenal tunas saya? Angkat tangan. Oh, wah, ramai tak kenal. Okey. Air ada Batang yang tumbuh, cucuk ataupun tunas yang tumbuh di pada batang utama. Okey. Pada batang utama sebelum cabang Y. Kalau tuan-tuan tengok pokok lada ni, semua ada cabang Y. So sebelum cabang Y tu akan ada telur daun, betul tak? Okey. Ini pokok kita pindah tadi ya. Setiap tahun ni esok akan keluar tunas. Itu yang dipanggilkan namanya tunas air. Yang jadinya macam ni nanti. Makin dekat dah semua ni. Ha, makin dekat dah semua ni marah belakang. Okey. So ni nama dia tunas air yang tumbuh di, celah-celah daun sebelum cabang Y. So tunas air ni kita perlu buang. Tak boleh simpan. Okey. Setiap peringkat daun ni akan keluar daun dengan tunas. So setiap tunas tu kita perlu buang dalam masa tempoh 30 hari selepas tanam. Maksudnya daripada start kita pindah 7 hari tu, seminggu selepas tu kita dah mula-mula patau. Bila sebab ada yang tunas keluar awal ada yang keluar lambat. So bila kita boleh buat secara berperingkat. So mulakan dengan minggu pertama untuk buang tunas air sahaja. Daun tua ni jangan buang. Faham? Daun utama ni jangan buang masa buang tunas air ni. Buang tunas air sahaja sampai ke cabang Y. Okey. Lepas 14 hari nanti akan keluarnya cabang Y. Esok bila dia dah besar 14 hari dia akan keluar cabang Y. So kita akan stop buang tunas sampai bawah cabang Y sahaja. Faham? Bawah cabang Y ni. <coughs> bawah cabang Y ni semua kita akan kena buang daripada pangkal sampai selatan kita kena buang. Okey. So kita tinggalkan daun tua sahaja. Tinggalkan daun tua saja sampai umur dia 30 hari. Pokok kita usia 30 hari maksudnya tuan-tuan kena catit. Bila pindah berapa hari so kena ambil tahu semua tu. Jangan tuan ingat tanam tinggal je. okay? So bila dah lepas 30 hari baru kita boleh buang daun tua. Okay, baru kita boleh buang semua daun tua. Bawah cabang bawah cabang Y sahaja. Sabar eh, bawah cabang Y sahaja untuk tempoh 30 hari sebab apa kita tak buang waktu masa kita buang tunas uh, tuna eh, eh, saya ni sebab masa tu pokok ni tak banyak lagi macam ni dia punya dahan tak banyak, daun dia tak banyak so daun-daun ni lah yang akan proses makanan untuk pokok ni kalau awal kita dah buang, kita tak ada sumber untuk proses dia punya makanan so selepas 30 hari cabang Y akan pecah daripada dua mungkin naik kepada keempat, enam dan seterusnya sebab lepas 30 hari je kita boleh buang daun tua <laughs> Okey? Faham eh yang tak benar? Okey. Bila dah habis buang daun tua, batang kita dah licin macam ni, umat buah-buah akan terus meningkat. Setiap cabang ini akan keluar buah. Tuan nampak? Setiap cabang akan ada buah. <laughs> Untuk kuning, untuk mencantikkan pokok, untuk menyimatkan baja, untuk mengurangkan populasi serangga, kita perlu buang semua daun tua yang sudah ada buah. Selepas 30 hari. Selepas 30 hari, kita kuning, kita dah boleh start buang sedikit-sedikit semua daun yang ada buang. Okey. Semua daun tua ni kita boleh buang. Lagi mana nampak buah daun tua kita boleh buang. Sampai sampai mana? <laughs> Sampai mana? Sampai kita jumpa kawan kita jumpa Potek yang berbunga. Jangan buang. Potek yang masih berbunga macam ni, jangan buang daun dia. Sebab dia perlukan daun untuk proses dia punya makanan. Tapi bila dah ada putih macam ini walaupun dah strong end keluar ni Maksudnya dah turun dah keluar Maksudnya dia dah sedia untuk dibuang Masa bunga dah siap Masa bunga jangan Bila bunga kau buang Kemungkinan putih tu akan gugur Okay, so macam ni dah ada satu hun Kita boleh buang Okay, so pokok kita akan kurang daun tua Bila kurang daun tua Proses pemakanan fokus dekat pokok yang mereka dan seterusnya maksudnya cabang yang seterusnya dia akan naik ke atas ke atas dan ke atas sebab murata setiap pokok cili yang kita tanam dia akan mengeluarkan menjadi kurang 200 cabang Y 200 cabang pecahan dia kiri dan ke kanan so kita kena jaga dia punya perkembangan baja dia dengan cara dia pruning macam ni buang tunas air dan buang daun tua sebab daun tua ni kalau tuan-tuan simpan boleh besar tapak tangan So dia ni akan makan baja banyak. So rugi. So pokok tak dapat makan. Dia dapat makan. So bila kita dah buang, pokok, pokok kita pun cantik. Kita cantik, kita tak duduk. Sebab apa? Sebab serangga duduk kat mana? So bawah daun. So bila, bila tadi tuan-tuan tengok mata dari bawah, gelap kan? Pokok dia kan? Penuh dengan daun. Tapi bila kita dah buang daun, kita dah kuning, pokok-pokok ni jadi cantik. So serangga pun tak ada tempat nak menyawa. Puan kita pun cantik, kita boleh nampak Puan kita lagi nak jejak sabun Baru kita rasa takut dengan apa yang kita tanam Kalau tak kita tengok gelap kan Bila kita dah buang daun, wow Rupanya di sebalik daun tu ada buah-buah yang berjuntai Oh <laughs> Laki dengar buah berjuntai Tak Okay? So, macam ni lah keadaan pokok lepas kita pruning. So, kita perlu buang apa? Dua benda kita kena buang. Apa dia? Sair. Sair. Sair. Sair buang sebelum bila? Sebelum cabang main Sebelum 30 hari. Ah, Marah dia sampai cabang Y saja Sebab Lepas cabang Y dah tak ada tentang air dah. Yang ada adalah cabang-cabang yang akan menghasilkan buang. Faham tak? Faham. Ha. So daun kita boleh buang lagi mana kita jumpa potik yang dah siwak buang. Macam ni satu pun dah boleh. Macam ni ada bunga lagi jangan lagi buang. Besok dia dah keluar baru kita boleh buang. Jadi kita buang macam je. Ha, kita pakai itu je. Ha. Tapi bila dah ni jadi jarang orang buang dah. Sebab apa? Kita, kita, kita jadi sama patah dengan dia punya buah dia sekali. So biasanya untuk peringkat pertama je kita akan buang. Okay? contoh bila kita sendiri kadang-kadang saiz ni bila kita pruning kita terpatah ada penyedahan kita dah rugi kat situ lebih daripada 10 biji sebab tunas ni eh cabang tadi yang patah tu dia akan pecah lagi dua <coughs> dua dia akan pecah lagi dua sebab sepanjang umur dia usia dia 6 bulan dia akan sentiasa tumbuh dan pecah lagi pokok tuan-tuan tu tak sakit macam yang kita bagi contoh dalam bilik tadi kalau pokok mozek tu ya nanti dia akan stop tapi kalau pokok yang sihat dia akan <coughs> tak akan berhenti keluar keluar keluar sampai satu peringkat dia dah tua baru dia akan stop okey ada apa soalan pasal pruning Tenang aja kan so benda pruning okey tu dia ah uh, jantasan tunas air ya eh? Ah, dan juga uh, sekali dengan pruning daun tua. Uh, itu contoh yang kita berikan tadi adalah untuk uh, pokok cili. Uh, ramai orang nak cuba tanam pokok cili kan? Begitu juga dengan pokok-pokok sayuran lain, uh, pokok-pokok terung. Uh, so kalau kita buang dia punya tunas air, dia akan lebih besar saiz buah-buah terung dia tu. Uh, dan juga uh, kualiti buahnya uh, lebih baiklah. Uh, okay. So that's why uh, yang cabang Y, cabang Y tu I tu contohnya itu cabang pertama, cabang utama dia akan uh, tumbuh daun-daun di bahagian bawah ya tunas-tunas air ni daun-daun kecil yang di sepanjang batang utama sebelum dia pecah kepada cabang pertama dia tu uh, itulah yang kita buang uh, okay? Lepas tujuh hari lepas seminggu kita boleh nampak dah ha, bila dah ada percabang Y tu dah keluar tu dah boleh monitor dah ha, tunas air tu. Okay. ha, ah, okey. Seterusnya kita tengok penjarangan pula. Uh, penjarangan ni apa tujuan dia? Uh, penjarangan ni apa? Penjarangan ni pembuangan anak benih pokok yang terlalu rapat antara sesama lain. Uh, lepas tu tanaman kita nak bagi ruang untuk tanaman yang ada. Uh, dalam penyemayan. biasanya kita akan semai secara berlebihan. So after dia dah besar, semakin dia besar, penjarangan perlu dilakukan supaya populasinya tidak terlalu padat hasilnya lebih maksimum. Uh, dia uh, sebenarnya kita tak nak dia berebut-rebut nutrien sebab itulah kita tak boleh kita uh, kita tengok biji sawi itu kecil je kan. Kadang-kadang kita tabur je lepas tu penuh lah kat situ. Tapi yang besarnya tak banyak pun dan juga dia tak tak tak gemuk pun daun-daun dia. Kenapa? sebab kita tak lakukan penjarangan. Uh, ah, okay, sebab kita nak dia hasil dia macam yang kita beli dekat uh, pasar-pasar raya, pasar-pasar tu kan, pasar-pasar pagi tu kan. Uh, jadi kalau kita tak jarangkan dia, dia tak akan jadi sebesar itu. Okay, so kita nak kurangkan anak benih pokok bersaing untuk dapatkan cahaya air dan nutrien dan menentukan tumbesaran yang sekata dan hasil yang lebih tinggi. Okay, so kita kena pak kenal pasti penjarangan, uh, tentukan bahan dan peralatan, lakukan penjarangan dan lupuskan. Jangan lupa, lupuskan. Okay, uh, teknik dia boleh kita boleh cabut uh, anak benih yang tidak dikendaki atau mengubahnya uh, dengan cara yang sangat berhati-hati, make sure akarnya sekali. Nanti kita akan tengok satu lagi video pendek ya, memotong pangkal ataupun cara yang kedua adalah potong pangkal batang anak benih yang tidak dikendaki dengan menggunakan pisau yang tajam dan bersih. Nah, kadang-kadang ada orang suka yang pisau kata, kata yang bersih biasa tu kan, ah, itu beli je boleh pakai buang. Okey, ini teknik penjarangan yang betul ya untuk especially untuk sayur-sayuran dan juga kita boleh apply untuk tanaman hiasan juga. Ah dia sama je. Okey, siram pokok semayan hingga mediumnya lembap, tandakan lubang penanaman dengan jarak yang sesuai atas batas, gali lubang sedalam 8 hingga 10 cm lebih kurang uh, gunakan sudip tangan nak keluarkan uh, anak benih bersama segumpal tanah uh, together with the soil ada uh, akar dekat dalam soil tu okey seperti gambar A dan B lepas tu tanam anak benih dalam lubang penanaman dan padatkan uh, dalam gambar C kita padatkan tips jangan tekan sangat-sangat padatkan tu macam light je uh, tekan sikit je uh, macam tu Ah, okay, just to make sure dia duduk tegak ah, dan dia tak sengit-sengit dan dia tak lembik sangat. Ah, so, kita bagi dia padat sikit ah, supaya dia kejap. Ah, tapi jangan terlalu padat sampai air nanti kalau siram pun dia tak boleh nak turun. Ah, udah akar pun tak boleh nak membesar, akar pun tak boleh nak mencari ruang untuk pengudaraan. Ah, jadi itu dah salah dah. Satu jangan padatkan terlalu padat. Ah, just a little bit of pressure macam tu siram dan beri teduhan pada anak benih yang baru diubah jangan terus-terus letak dekat bawah tu sebabnya baby lagi kan uh, tapi kalau sayur uh, ah, usually kalau kita boleh bagi teduhan baiklah tapi teduhan tu bukanlah sampai tak ada matahari tapi ada sesetengah yang boleh sahaja terus di bawah Okey, ini pengubahan anak benih kalau kita tanam dalam uh, kotak semayan ya yang uh, seperti dalam gambar. Juga kalau tuan-tuan dan puan menanam ha, menggunakan uh, penanaman hidroponik. Ah, penanaman hidroponik ni pun sama juga kadang dalam satu span atau rock wool tu kita semai tiga empat biji benih untuk untuk you know kadar keberjayaan yang lebih tinggi kan. Ah tiba-tiba tiga-tiga tumbuh keluar. uh, jangan sayang-sayang kena cabut Uh, tinggalkan satu yang paling sihat. Uh, okay. Yang dua yang buang tu ikutlah nak tanam dalam pasu lain. Boleh, nak nak nak buang pun boleh sebab dia kecil lagi kan. Uh, jadi uh, biarkan satu yang sihat itu hidup supaya dia dapat full size uh, dan sihat. Okay? Okay. Uh, so kita tengok lagi satu video. Uh, InsyaAllah ni tak selama yang tadi tapi uh, berkaitan dengan teknik penjarangan yang betul. Okey, hari ni uh, cikgu nak duduk macam mana nak buat uh, teknik penjarangan. So, penjarangan ni maksudnya kita nak jarakkan sayur yang tumbuh rapat ni bagi dia gemuk jadi kita nak jarakkan so uh, peralatan yang kita nak gunakan uh, yang sudik yang Pak Raja pegang tu so sudik tu kita guna untuk uh, korek kita punya pokok so tengok je nak kita akan ambil tanah dia sekali ke bawah ok uh, kita angkat macam tu so uh, kalau tengok dia punya pertumbuhan uh, anak pokok tu tak terjejas bila kita angkat dengan sudik tu boleh nampak dia punya akar dia akar dia uh, masih tergantung dekat sudip okey lepas tu kita akan bawa dia ke plot yang itu okey uh, sekarang ni ada satu pokok yang telah diserang oleh ulat jadi kita nak tukar pokok ni kita akan gantikan pokok yang kita nak buat penjarangan tadi tu okey Pak Raja akan korek pokok ni uh, dia telah diserang oleh ulat sebab kita pakai kita 100% organik jadi biasalah ada yang diserang ulat lah. Jadi kita gantikan dengan pokok yang kita dah ambil daripada plot yang tadi tu. So kita akan masukkan kat sini. So teknik dia sangat mudah tapi uh, kalau terbaiknya waktu pemindahan adalah pada waktu petang ah tu pemindahan anak-anak pokok ni. Jadi ha nampak ah dah cantik. So ini adalah pokok uh, pak uh, pak choy batang panjang. Jadi kita akan siram dia dengan air selepas kita buat penjarangan. Jadi uh, selepas kita buat penjarangan, wajiblah kita siram dengan air ya. Alright, uh, itu uh, saja teknik penjarangan. Okey, itu dia teknik penjarangan. Uh, mudah saja. Yang penting jangan lupa ambil sekali dengan uh, tanahnya. Uh, sedikit tanah dan kita asing, uh, uh, kita tanamkan dia dengan jarak yang uh, sesuai supaya dia boleh Uh, tumbuh dengan optimum ya. Okey, seterusnya teknik siraman. Ah, teknik siraman ni lah, ramailah orang yang tak sure sebenarnya ah, bila kita nak siram dengan betul, ah, bila time yang sesuainya. Ah, sebaik-baiknya teknik siraman ni adalah pada waktu pagi. Ah, Okey, kita siram between uh, 6 to 8 ataupun 6 hingga 8 pagi. Uh, kalau uh, tak sempat katalah nak pergi kerja tak sempat nak siram pupuk dah. Ah, dan boleh siram petang lepas balik kerja dan lima hingga enam, tapi jangan sampai lebih daripada pukul enam. jangan sampai dah gelap baru <laughs> siram sebab uh, even uh, kalau kita siram petang pun kita kena siram secara minima jangan banyak-banyak sangat janji dia dapat minum air um, untuk hari itu tapi uh, jangan terlalu banyak kalau siram pagi le- banyak tak apa uh, sampai dia penuh-penuh tu tak apa kalau petang jangan terlalu banyak air kenapa sebab pada waktu pagi kita siram Ah, dia akan ada matahari dan tanah itu akan mengering, dia akan diserap dengan optimum, uh, pokok pun dah ready nak buat makanan masa tu. Uh, jadi memang uh, tak adalah uh, kalau tak adalah tanah tu kekal lembab. je. Whereas kalau kita siram pada waktu petang, nanti tanah tu masih lembab dan kekal lembab selama berjam-jam ini akan menyebabkan sebab dia tak panas, tak ada percaya matahari so dia akan menyebabkan pokok tu senang sangat sakit dia senang sangat uh, dijangkiti penyakit terutamanya mikroorganisma lah uh, kulat, bakteria kadang tu uh, apa serangga-serangga pun banyak dan sebagainya kan uh, jadi uh, kita the best adalah siram pada waktu pagi okay siram terus dekat permukaan tanah. Ah, ada orang siram atas daun ya. Ingat macam nak bagi makanan terus atas daun, nak bagi dia minum terus. Tak, tak, tuan-tuan perempuan. Ah, air diserap oleh akar ya. Jadi kita kena siram atas permukaan tanah. Alright, dan jangan biarkan tanah kering sangat. Ah, kering sangat pun tak boleh juga. So kita nak tahu macam mana uh, terutamanya kalau okey kalau tanaman sayur kita siram setiap hari. Ada orang tanya saya, uh, dua hari sekali ke sehari sekali. Uh, pada saya, saya ikut cuaca. Kalau hari itu panas sangat-sangat, uh, saya buat dua kali. Kalau hari itu uh, taklah terlalu panas tapi taklah mendung sangat, uh, kita buat sekali je cukup. Uh, kalau dah hujan, dah siram, uh, lagilah tak payah. Itu uh, kalau yang terbuka lah. Kalau yang tertutup, uh, siram sehari sekali pun cukup sebenarnya bagi saya lah. Uh, okay? Uh, kalau tanah tu macam mana kita nak tahu tanah tu kering ke tak uh, this apply untuk tanaman hiasan juga kita gunakan jari eh kita masukkan tanah tangan uh, jari kita ke dalam pasu tersebut dekat dalam media cocok dia and then kita tengok kalau melekat lagi tanah-tanah tu dekat tangan kita maknanya masih lembap uh, ah, tapi kalau kita uh, cucuk jari kita tu And then dekat tangan kita tu dah tak ada apa-apa dah. Dia tak ada tak ada apa-apa yang lekat kat dekat jari kita. Ah itu namanya dia dah kering lah tu. Ah setengah pokok-pokok hiasan ah di laman anda dia tidak boleh terlalu basah sebab nanti kalau siram terlalu kerap dia akan reput batang. Ah pun tak boleh juga. Ah jadi uh, the take home message ataupun message yang saya ingin ketengahkan di sini adalah kenalilah pokok anda. Apa yang tuan-tuan uh, dan puan-puan tanam? apa PL dia, apa perangai dia, apa dia suka, apa dia tak suka. Ah, sekarang ni kan kita era internet kan, kita boleh cari dalam handphone Google je. Ah, pokok ni, suka air ke tak suka air? Ah, banyak air ke sikit air? Matahari nak banyak ke nak sikit? Ah, boleh direct ke tak boleh direct? Ah, nak kena teduh ke tidak? Ah, macam tu. So kalau kita kena pokok tu, ah, kita lagi pandai lah menjaganya. Sebab tu kadang-kadang bila saya siram, okay section ni jangan siram. Ah, yang ni tak boleh banyak-banyak. Saya siram selang, selang sehari. Ah, section ni kena siram. Ah macam tu. Ah kalau bunga kadang-kadang orang ingat siram bunga kerap-kerap ah bunga banyak. Ah, bunga kena siram. Ah pokok bunga kena siram. Tapi kadang-kadang kalau tuan-tuan apa nak tahu kenapa musim panas bunga keluar sangat banyak. Sebab pada waktu musim panas bunga pokok kita stres. Ah dia cukup stres baru dia akan induce bunga, baru dia akan terangsang untuk keluar bunga kalau kita asyik siram, siram, siram, siram, siram, kadang-kadang pokok kita mabuk daun kan. Uh, dia terlalu banyak nutrien, terlalu banyak air. Uh, dia macam ah bila masa dia nak stres dan dia tak nak keluar bunga. Uh, so kadang-kadang kurangkan siram. Kalau dua kali sehari, uh, jadikan sehari sekali. Uh, macam tu. Sebenarnya pokok kita kuat dari yang kita sangka. Hmm, cuma jangan bagi dia kering. Okay? Ah, dan juga guna sungkupan untuk kekalkan kelembapan. Uh, ah, uh, ah, setengah orang macam malasnya kalau tanaman berpasu tu, malasnya nak cabut weed banyak sangat kerap kan, uh, gunalah sungkupan. Okey, sungkupan tu kita ada banyak-banyak bentuk sekarang ni. Uh, kita boleh sungkup dengan yang paling famous dengan cocoa fiber lah. Um, yang minggu lepas Dr. Eda terangkan uh, boleh jadi media juga tu kan uh, yang dia uh, jual dalam uh, bentuk yang padat tu. Okay. Okay. Pemasuhan semula. Uh, apa tujuan kita pasukan semula? Uh, ni antara maintenance yang penting juga. Kita kena bekalkan media memasuk baru yang untuk bagi dia lebih banyak nutrien. Uh, kita nak bekalkan lebih ruang, uh, kita kena pasukan semula. Pokok tu dah besar. Kita kenalah bagi dia rumah yang besar sikit. Takkanlah kita nak biar je dia dalam tu. Dia tak boleh nak besar. Dia macam uh, kita bayangkan budak yang uh, baju dia dah ketat uh, tapi kita tak nak kata ganti baju dia anak kita ke adik kita ke kan uh, so uh, sebab tu kita kena ganti kita punya pasu sama juga sebab dia dah besar uh, so nak bagi lebih ruang dan juga kita nak baiki sistem saliran dan pengudaraan dalam media kita uh, so dia tak adalah congested sangat atau tersesak macam nak pergi mana ni dah tak boleh pergi mana dah dah tak ada ruang dah uh, kesian kat dia kan uh, sebab dia benda hidup Alright, bila perlu dan apa simptom dia? Okay, kalau kita tengok media kita keras dan padat, uh, menunjukkan sistem saliran perlu dibaiki. Uh, dia kalau keras macam, dia macam tekan-tekan pun tak nak masuk kan, uh, itu macam okay dah padat sangat ni. Uh, pasu yang retak kena ganti juga of course sebab nanti air akan seep through eh. dia akan bocor, air tak diserap tak sempat serap dah pecah uh, dah keluar airnya ataupun bila air bertakung atau permukaan siram je bertakung siram je bertakung. Ah itu something wrong. Kena ganti pasu. Ah sebabnya nanti lama-lama lama-lama dia asyik terendam je kan. Dia akan reput akar dia. Once akar reput the whole plant will die. Seluruh pokok tu akan mati. Okay, and then begitu juga air yang turun terlalu laju. Kalau kita siram kan, ya Allah tak sempat-sempat, tak tahu keluar. Ataupun macam dia terlalu um, biasanya dia akan ambil masa tau tanah tu akan dia akan pergi ke sini ke sana ke sana lepas tu lala dia turun. Ah, itu normal ini yang kalau kita siram betul-betul keluar siram betul-betul keluar ha, itu tandanya dia dah pot bound ya ataupun uh, akar dia terlalu mampat dekat dalam pasu dia penuh dah media dah kurang dah tinggal akar je akar je yang dah, dah berselirat-selirat dalam tu Ah itu kena ganti ya and then akar tumbuhan dah keluar daripada pasu kan bawah tu lubang kan ada tiga lubang tu saliran uh, akar dah terjengul keluar uh, bila dia dah terjengul keluar ke sini ke sana uh, maka gantilah uh, ah, lepas tu tuan-tuan dan perempuan. Okay? Okay. Uh, ah, ramai juga yang tanya saya berkenaan hormon. Ransam pertumbuhan tanaman dengan hormon. Uh, kita kena kenal pastilah apa hormon yang ada sebab kat pasaran ni banyak. Dan uh, kalau kita nak buat, kita buat jadual penyemburan hormon. Berapa kerap nak sembuh masa kita buat pancuhan hormon dengan betul dan semburan hormon dan juga kita kena record aktiviti penyemburan. Okey, seperti video yang pertama sekali Ihsan daripada di Impian e Travel uh, apa training tadi, uh, record adalah satu benda yang kalau kita nak menanam secara komersial haruslah ditekankan. Kalau kita sekadar macam suka-suka kat depan pun boleh juga, tak ada masalah. Kita boleh uh, simpan rekod bila tarikh kita semai. Ah, bila tarikh kita baca berapa kerak kita baca berapa kerak uh, kalau kita buat jadual kan kalau macam kadang-kadang uh, apa ibu-ibu ayah-ayah yang dah bersara kan banyak masa kita boleh uh, gunakan uh, record boleh create record lepas tu okey oh kita boleh tick jadual okey dah baca minggu ni oh dah baca lagi dua minggu ah uh, dah baca lagi dua minggu so that kita tak lupa dan kita uh, kadang-kadang sebabnya kita macam pokok kita nak makan kan si kita siram hari-hari kan kadang-kadang kita lupa nak bagi baca ah uh, okey So kita uh, buat record. That way kita boleh tengok hari apa kita punya pokok uh, lepas kita baca tu tumbuh buah pertama. Uh, hari apa yang dia uh, apa uh, dia develop uh, buah dia semakin besar. Uh, bila kita tuai dan sebagainya. So kita boleh tengok. Kalau commercial lagi kena buat benda ni ya. Sebab kita nak tengok how how cepat, berapa lambat, berapa cepat. Uh, jadi record juga adalah satu maintenance yang penting. Uh, okay. Okey, apa fungsi hormon? Uh, hormon ni kalau baja ni kita um, uh, analoginya macam makanan kita. Uh, kalau hormon ni macam vitamin lah pada pokok. Uh, dia macam enhance lagi. Uh, dia tak pen, dia tak wajib tapi kalau ada pun okey uh, macam itulah. Uh, menggalakkan proses perkembangan biji, perkembangan kucuk bunga, lepas tu merangsang penutupan stomata bila mana air kurang, uh, dia akan uh, mempertahankan dormansi ataupun dia tak cepat hilang air. Uh, menggalak bila hari panas tu dia tutup stomata dia. Okay? Dia tak cepat uh, hilang uh, air tu terserap ke udara. Menggalakkan proses pematangan buah, merangsang pertumbuhan akar, merangsang pertumbuhan daun dan bunga. Okey, uh, ini contoh-contoh yang ada di pasaran. Uh, ada macam-macam jenis. Uh, uh, ada yang tuan-tuan, ada yang buat sendiri, uh, ada yang eksperimentasi. Kalau tuan-tuan dan perempuan rajin bercakap dengan nursery owner, orang-orang yang di nursery ataupun orang-orang yang memang menanam tanaman komuniti bandar. Macam-macam eksperimen. Saya cukup seronok kalau jumpa uh, apa ayah-ayah dan ibu-ibu, uh, pakcik-makcik yang menanam secara aktif uh, mereka banyak share dia orang guna hormon uh, secara natural ada yang guna yakut dengan kulit telur ada yang guna uh, cuka kayu cuka kayu famous lah kan uh, dan kebanyakannya nak, nak try to go as organic as possible lah uh, jadi macam-macam to- to- tonik dan hormon boleh juga digunakan Uh, untuk menggalakkan lagi. Contoh yang saya sendiri guna contohnya Ceradix eh. Uh, ini widely used uh, ataupun banyak digunakan di fakulti uh, ah, untuk keratan, rooting powder uh, di mana bila kita dah buat keratan tu kita um, celupkan dia di dalam ceradix dia dalam bentuk serbuk so bila kita dah celup then baru kita masukkan dalam media untuk keratan tu tumbuh uh, jadi dia laju sikit lah uh, ah, uh, ah, saya pun ada juga buat uh, eksperimentasi berkaitan dengan Uh, kelajuan uh, pengeluaran akar baru selepas kita gunakan uh, Ceradix ataupun tidak uh, macam tu. So memang terbukti lah mereka lebih baik lah. Ada juga brand Mapa, uh, okay, IVA Rootmon, uh, Ah, dan juga pelan hormon ada yang max PGR untuk uh, nenas. Uh, kenapa? Sebabnya kita nak nenas tu tumbuh dengan seragam so that kita kalau orang sebabnya nenas nak harvest kan dia banyak cedera kan sebab ta- dia punya tanaman dia berduri. Jadi biar dia uh, tumbuh dan hidup sekata. Jadi hormon ni bantulah. Uh, mostly penggalak akal lah uh, kebanyakannya. Okay? Ada juga yang gabungkan baja dan hormon. Uh, bagi saya uh, lebih selamat kalau gunakan baja sahajalah tapi kalau hormon tu nak dicuba boleh tapi jangan cuba pada seluruh pokok lah my advice is uh, cubalah perlahan-lahan cubalah satu dua pokok dulu kalau tidak nanti kalau tiba-tiba dia backfire ke pokok melecur ke terlalu cepat ke uh, terlalu you know uh, macam-macam kejadian boleh berlaku jadi eksperimen dulu jangan terus yakin-yakin dan guna uh, kepada semua pokok ya Okey, yang seterusnya adalah maintenance kita buat benda bungaan berbantu. Ah, kalau orang yang tanam pokok-pokok buah-buahan seperti rock melon, pokok timun kan? Ah, pokok ah, ah yang jenis ah, family itu Uh, kita uh, and especially kalau kita tanam di bawah struktur lindungan hujan lepas tu kita tutup pula tepi dia dengan net uh, maka uh, penda bunga yang natural tak akan datang iaitu biasanya serangga lah So kita kenalah buat manual pollination. Manual ni uh, atau assisted eh, penubuhan berbantu. So kita kena kenal pasti tanaman kita, tentukan tempoh masanya biasanya dalam 20 ke 30 hari selepas dia uh, ditanam. Kena pasti bahan dan peralatan pendebungaan. Lepas tu lakukan pendebungaan dan pantau hasil pendebungaan dan again recordkan. Okay, so saya ada video juga untuk ini. Tapi video ni berdurasi hanyalah tujuh saat. Ah, jadi tuan-tuan dan puan-puan, uh, sorry 16 saat. Uh, ini teknik pendebungaan untuk rock melon. Uh, saya akan ulang video ni beberapa kali, dua, dua tiga kali supaya sebab dia, dia cepat. Jadi tuan-tuan dan puan boleh, uh, jangan risau, jangan risau. Uh, boleh nampak ya. Okay. Mentimun pun sama. Hmm. Dia pegang kat sini. Jangan tekan kau kau kau. Sikit je. Sikit je. Itu ah, uh, teknik. Okey, kita ulang lagi sekali. Jangan risau. Okey, kita buang kelopak bunga jantan. Okey, kita bawakan bunga jantan kepada bunga betina. Uh, jangan tekan kuat-kuat macam uh, tuan ni cakap. Okey, kita kenakan dia di bahagian tengah, tengah ya untuk reproduksi dia. And kita biarkan dia terlekat di situ. Uh, satu kali lagi untuk yang mes. Buang kelopak, bunga jantan, bawakan kepada bunga betina dan ha, ni sikit saja lekatkan dia dan dia akan kekal di situ ha, dan dia akan membentuk buah selepas itu ha, selepas pendebukaan itu berlaku okey ha, jadi ini sangatlah penting jika tidak ada pollinator and selalunya kita akan buat uh, untuk uh, kita memastikan keberjayaan dan penghasilan buah lah tapi ini agak uh, labor heavy lah kalau kita tanam setakat 3 4 pasu of uh, pokok ni okey lah tapi kalau tak kita perlukan pekerja lebih ramai untuk melakukan manual pollination ni uh, okey Alright, uh, orang tanya saya juga famous question Bunga jantan yang mana? Bunga betina yang mana? Ah, uh, ni bunga jantan, bunga jantan macam ni Okey, uh, bunga betina uh, belakang dia ada receptacle dan juga pudung yang agak besar. Eh. This is where kita bawakan bunga ini, buang kelopaknya dan bawa ke bunga betina. Kita boleh kenal pasti, kita boleh nampak beza dia. Uh, bunga betina punya struktur dan bunga jantan punya struktur. Uh, dan kita bawa dia Uh, dekatkan uh, dan lekatkan di bahagian tengah dan biarkan dia dan dia akan develop menjadi buah romega. Okay, okay. ini natural pollinator untuk uh, pokok-pokok uh, biasanya pokok-pokok bintas ini iaitu uh, lebah ya, biasa lebah madu, lebah kelulut, uh, lebah tukang. Ada juga yang mengatakan uh, yang dari sharing-sharing yang saya dapat dari petani katanya uh, lebah kelulut menghasilkan buah rock melon yang lebih manis uh, ataupun buah melon yang lebih manis ya. Uh, tapi ini tidak dapat dibuktikan lagi tuan-tuan puan kita tak tahu uh, uh, dia lebih manis daripada lebah madu atau lepas tukang uh, masih dalam kajian lah. Uh, tapi inilah natural pollinatornya. Mereka lah yang melakukan penderbungaan. Kalau tak, kita kena buat. Uh, okay. Alright, lepas kita dah terhasil buah, kita kena sampulkan buah dan bunga. Okay, kita kena kena pasti jenis tanaman, tentukan tempoh masa dia, dah ready ke buah dah besar mana. biasanya buah kalau dia dah start macam besar sebiji telur tu, dah boleh start sampulkan. okay. Kena pasti bahan dan peralatannya, lakukan kerja menyampul buah dan bunga, lakukan penandaan, uh, tulis tarikh dekat tempat yang kita uh, kita sampulkan tu dan pantau hasil dan rekodkan. Again, record. Okay, kebiasaannya uh, membalut adalah untuk tanaman buah-buahan, uh, menutup atau membalut putih atau buah yang masih kecil. Tujuan dia, kita tak nak buah uh, diserang serangga, per, diserang perosak dan juga uh, kulat uh, mengekalkan bentuk buah dan juga mengurangkan risiko kerosakan. Okay, biasanya pakai surat khabar, ada yang pakai tali, uh, rafia yang dijalinkan rapat-rapat. Uh, macam ni mobile itu kadang-kadang dia buat macam tu. Uh, tapi kebanyakannya guna surat khabar lah. Lebih breathable sebenarnya. Uh, so kena cepat-cepat kalau tidak nanti, nanti lalat buah punya Uh, telur, dia akan bertelur kat dalam tu dan dia akan merosakkan struktur pokok uh, struktur, struktur buah hmm. okay Ha, ini antara perangkat lalat buah, eh, lalat yang kita banyak digunakan juga uh, di tanaman-tanaman. Ah, kita kita boleh beli kat kedai-kedai pertanian. Uh, ini pun uh, berkesan juga saya rasa uh, untuk digunakan even untuk kita punya laman yang kecil di hadapan atau belakang rumah. Okey, kawalan rumpai sedikit ya. Eh. nanti kita akan ada topik lain untuk uh, minggu-minggu seterusnya, siri-siri seterusnya. Uh, kawalan rumpai fokus untuk rumpai sahaja. Ah, yang itu lagi best lah. Ah, saya hanya bagi tahu sebab dia sebahagian daripada penyelenggaraan. Okey, so kawalan rumpai kita kena kena pasti jenis rumpai yang ada, dapatkan peralatan dan bahan kawalan rumpai. Kita kena calibrate Ah, ah apa dia punya berapa banyak nak guna, kena jumlahnya kena betul. Uh, lakukan kerja kawalan secara cultural, mekanikal atau kimia dan pantau hasil keberkesanan dan rekod bila kita berapa kerap kita buat kawalan rumpai secara cultural kita gunakan manual dan sungkupan kalau secara kimia kita gunakan racun uh, herbicide lah atau racun herba yang famous uh, dekat pasaran di Malaysia ni Basta uh, siapa yang biasa beli ni dia tahulah Basta, Kempas, Starang, Roundup Can Up, Ellie dan Bufrost uh, so sifat racun ni dia ada bahan aktif uh, dan uh, dia akan attack kepada kita punya rumpai uh, hasilnya boleh dilihat uh, dalam masa beberapa minggu selepas menyembuh ah, uh, bagaimanapun walau bagaimanapun uh, kita nak kena tahu yang dia musnahkan rumpai tu tapi dia tak jejaskan benihnya so dia akan bercambah lagi so dia kena uh, berkala lah uh, nanti pakar rumpai kita akan cerita tentang uh, bagaimana penjagaan uh, pengawalan rumpai okay uh kalau um, eh, mulching tadi sungkupan kita boleh letak kuku fiber ataupun manual cabut sendiri kalau sikit-sikit tak apalah kalau ladang macam penat pula lah kan. Tapi kalau sikit-sikit kita cepat-cepat cabut uh, ataupun pakai sungkupan ya. Uh, inilah basta, roundup, tarang sebagai contoh. Uh, kalau pergi kedai pertanian, rajin-rajinlah tengok benda-benda ni. Okey, pembacaan juga akan ada pakar membaca Next week kita ada baca kimia. Next week satu lagi, uh, eh, eh, next month baca kimia dan baca organik uh, dari Dr. Eliza dan Dr. Elisa. Ah, uh, jadi itu nantikan tuan-tuan dan puan eh. Membaja tanaman, kita kena kenal pasti. Saya uh, intro sikit lah, pembajaan pun part of maintenance. Uh, kita kena tahu baja tu apa, kaedah baja macam mana nak buat, dapatkan bahan dan peralatan yang betul uh, berapa kerap you nak baca dan sebagainya. Ah uh, tu semua umur berapa jangan baca waktu dia kecil-kecil. Ah uh, waktu orang macam oh nak bagi dia cepat besar. Kecil-kecil baby-baby lagi dah bubuh baja. Udah melecur, tak boleh juga. Ah uh, jadi kena tahu bila nak start ya. Okey, baja jenis baja ada baja granul, uh, ah, NPK. Ni biasa tengok eh 15 15 15. Uh, 12-12, 17-2 Ada juga baju organik uh, ah, Ni biasa tak kambing, tak ayam dan sebagainya eh? Okey, liquid fertilizer mudah larut dalam air, uh, kita siram dekat atas daun uh, dan keberkesanannya agak terhad sebab dia hanya mem- memberikan mikronutrien. Uh, ah, saya kena cepat sebab dah nak habis masa, kita ada soalan lagi lepas ni kan. Uh, Okey, lepas tu um, uh, kalau MPK 15-15 ni adalah untuk tumbesaran uh, vegetatif ke dia membesar dan 2-2-7-2 ni biasanya adalah untuk uh, uh, uh, bila dia dah ada keluar putik buah dan uh, sorry bila dia dah berbunga dan berbuah so, kita nak bagi dia extra K so NPK adalah 15 N 15P 15K so 12 12 17 2 tu adalah 12 N 12 P Ah, dan 17K. Uh, ah, K tu kena tinggi bila dia dah nak start uh, berbuah. Uh, so kita kena supply uh, extra K. That's why kita tukar jenis baja kita. Eh. Dua tu adalah unsur surih ataupun trace element. Dia kecil micronutrient. Okay, uh, kalau liquid fertilizer mostly micronutrient biasanya contohnya adalah well grow Biasanya macam pokok-pokok bunga, macam orchid semua kita boleh pakai baja uh, folia lah uh, Sorry, uh, baja uh, liquid lah Lepas tu uh, baja serbuk perlu disebarkan dan dicampurkan dalam media. Uh, contohnya malam ni biasanya uh, uh, baju buah-buahan. Uh, dia akan korek kalau tuan-tuan perempuan pernah tengok uh, ladang-ladang buah dia ada dia akan korek dekat kanopi macam kalau saiz pokok tu 1 meter ki uh, sorry 2 meter dan kiri kanan uh, bawah daun yang 2 meter tu dia akan korek lubang dan dia akan masukkan baju uh, itu biasanya dia akan masukkan baju serbuk lah sebab dia akan um, uh, diambil mengikut keperluan pokok. Uh, dan juga kita ada slow release fertilizer ataupun yang dilepaskan secara perlahan-lahan nutrien dikeluarkan sedikit demi sedikit mengikut keperluan pertumbuhan and tanaman hiasan famously guna slow release ini uh, ni pun banyak shopee pun ada jual eh saya tak promote tapi ada boleh cari kat situ okey Alright, fertigasi juga famous. Uh, ni ada topik yang on its own juga, fertigasi. Uh, tu nantikan juga. Banyak ni siri Jabatan Sains Tanaman, kita banyak pakar. Uh, so kita akan uh, apa uh, uh, share dengan tuan-tuan dan puan macam-macam uh, kepakaran uh, yang kita ada. Okay, fertigasi berasal dari perkataan fertigation atau fertilizer plus irrigation. That's how it gets its name. Uh, pembajaan campur pengairan, so kita bancuh baja dekat dalam air baja terlarut dialirkan melalui sistem pengairan titis titis ataupun drip system. Ah nampak tak yang macam uh, tiup warna hitam masuk kat dalam pokok tu kan? Ataupun uh, pipe yang straight tu dia keluarkan titisan air. Okey, sesuai untuk tanaman sayur dalam pasu uh, ataupun polybag ataupun di atas batas. Uh, isu dia adalah kalau drip pan sumbat Aa, baja tu mengeras ke dia mengering ke kat dalam tu tak keluar air maka pokok tu akan uh, layu. Jadi kita kena kalau kita pakai fertigation, one thing that we have to be aware of, kita kena always uh, tengok adalah kita kena make sure dia punya drip pan dia uh, tak sumbat. Kalau pokok tu macam nampak macam kering semacam je, uh, check, check cepat-cepat. Uh, so kena observant sikit lah, kena kerap tengok lah. Alright? Uh, so ini uh, yang perairan titis untuk uh, pokok strawberry uh, dan ini contoh-contohnya lah dari jarak dekat. Okay? So itu sahaja daripada saya untuk hari ini. Terima kasih untuk perhatian anda. Saya serahkan kepada uh, AJK Club Horticulture untuk sesi soal jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih doktor di atas perkongsian yang sangat jelas dengan persembahan slide dan video yang menarik sebentar tadi. Uh, dari perkongsian tersebut, boleh saya katakan penyelenggaraan tanaman ini amat penting untuk memastikan tanaman sentiasa dalam keadaan baik dan ianya memerlukan teknik yang betul untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Jadi hadirin yang hadir pada hari ini amat beruntung kerana berpeluang untuk mendapat perkongsian yang amat bermanfaat. Okey, baik doktor, nampaknya kita ada persoalan yang berada di ruang komen. Jadi hmm izinkan saya untuk uh, membaca beberapa soalan daripada Facebook live kami. Boleh, Saya cuba ya, saya cuba. <laughs> Okey, kita tunggu soalan sekejap ya. Okey. Okey. Soalan pertama daripada dunia sementara. Apakah hmm. faktor yang menyebabkan ketidakseragaman berlaku pada tanaman? Silakan doktor. Okey, terima kasih uh, uh, saudara-saudari dunia sementara. Okey, uh, ketidakseragaman ni ada pelbagai faktor sebenarnya. Kadang-kala faktor uh, cahaya, pendedahan cahaya. Uh, kadang lokasi yang kita lakukan tu uh, yang kita letakkan tu kadang-kadang dia tidak mendapat uh, apa kan kita 12 jam cahaya kita kan so kalau kedudukan dia tidak uh, seragam maknanya dia tidak dapat jumlah cahaya yang sama uh, maka ketidakseragaman akan mula berlaku uh, dan juga jumlah air yang kita bagi uh, the basic needs uh, of a pokok uh, pokok tu punya keperluan asas sekiranya tidak diberikan secara seragam, secara sama banyak, baja ada yang sikit, ada uh, apa? Uh, banyak uh, ada yang macam terlebih, ada yang macam sebab tu elok kalau baja jangan pakai tangan buat macam tu kan. Uh, pakailah sudu, pakailah pengira yang uh, apa kita pengukur yang standard supaya uh, dia punya hasil dia sama. Kita samakan je semua. Ah, okay ada ah, juga kedudukan tu kita plan masa kita nak nak letak tanaman kita tu uh, kalau dalam tanah lagi lah kita kena tengok cahaya ni daripada uh, dia uh, pagi kat mana cahaya matahari pagi kat mana cahaya matahari petang kat mana cukup ke jangan orang ni dapat cahaya matahari pagi uh, yang belah sana dapat cahaya matahari petang uh, sebab intensiti cahaya juga berbeza okay sebab cahaya petang dia jauh lebih intens. Sebab tu kadang-kadang pokok kalau cahaya petang boleh lecur. Tapi cahaya pagi adalah cahaya, ah, cahaya yang lebih baik sebab dia uh, tu kalau secara saintifiknya begitu ah, kompleks untuk di-explain. Tapi lebih baiklah uh, dia dapat bilangan jumlah cahaya yang seragam. Okay? Uh, dan juga yang lain lah, airnya sama. Uh, kita try lah untuk siram dengan uh, jumlah yang lebih kurang sama. Dan baja of course kita kena kawal. Uh, okay, saya harap itu membantu menjawab soalan ya dunia sementara. Okey baik terima kasih doktor. Uh, rasanya kita ada lagi satu soalan. Yeah. Okey daripada Esther Eng. Uh, ah, selamat pagi. Mm-hmm. Kenapa nak tinggalkan bunga jantan kat bunga betina selepas manual pollination? Okay, so sebenarnya proses polinasi ni adalah menggabungkan uh, bahagian, ialah uh, ma- eh, macam kita persenyawaan manusia, macam tu juga persenyawaan pokok. So kita, uh, apa sebab pokok uh, yang perlu manual pollination ni adalah pokok monoshes ataupun pokok yang ada single gender. Dia tak ada reproduktif jantan dengan reproduktif betina dalam satu tempat. So dia diperlukan untuk digabungkan. Ah, that is why kita tinggalkan bunga jantan tu di situ supaya bahagian uh, ah, reproduktif bunga jantan akan pergi kepada bahagian reproduktif bunga betina. Ah, uh, to simplify untuk penerangan ni kan. Ah, dan selepas mereka bergabung uh, dan juga barulah buah boleh terbentuk. Uh, so that is why kita kena bawa bunga jantan tu kepada bunga betina sebab bunga betina tu kan kalau kita tengok structure dia belakang tu kan dia gemuk kan dia ada pudung tu kan receptacle tu. So that receptacle tu will grow into the fruit. Uh, dia akan membesar menjadi fruit eh Esther. So that is why kita kena tinggalkan bunga itu di situ dan kalau kita bawa kita tak tinggalkan, kita buang je. Kemungkinan bahagian reproduktif yang kita nak, eh, pendebungaan yang proses tu tak complete, dah jatuh. Ah, uh, so kita that's why kita make sure kita tekan sikit and kita biarkan dia. Ah, uh, so that it will complete the whole reproduct, reproductive cycle. Ah, uh, okay? Boleh ya? So saya harap uh, itu juga menjawab uh, that is why kita kena tinggalkan. Kalau tidak ni tak complete lah prosesnya uh, Esther. Thank you for the question. Okey, terima kasih doktor. Kita insyaAllah ada soalan terakhir. Um, Okey, boleh. Ha, InsyaAllah ada soalan terakhir. Okey, daripada Abawiyah eh, Saleh, Dr. Sarah mm-hmm. boleh beri pencerahan tentang masa bila kita boleh membuat pendebungaan, pagi atau petang? Terima kasih. Okey. Uh, terima kasih Puan Abawiya. Uh, ah, ni kita saya rasa ini kita punya apa uh, penonton setia ni. Uh, minggu lepas tu kita nampak Puan Abawiya dengan terima kasih menyokong kita Puan. Alright. Um, so kalau dari segi teorinya tak adalah uh, masa yang macam siram tadi kita ada teori dia kan. Kita kena siram pagi uh, sebab kita nak matahari mengeringkan tanah kita supaya dia tidak terlalu lembab dan sebagainya. Tapi kalau untuk benda bukaan, Ah, saya tak tahu mungkin saya tak bercakap uh, dari pengalaman yang luas tapi saya rasa uh, ah, pendebungaan ini uh, tidaklah ada limited time uh, pagi atau petang dia anytime pun boleh buat pada pendapat saya lah mungkin saya salah uh, tapi uh, sepengetahuan saya pendebungaan Uh, boleh dibuat pada bila-bila masa boleh pagi boleh petang uh, macam tu so uh, as long as kita lakukan pendebungaan tu dengan komplit uh, dan di waktu yang tepat lebih penting lagi adalah bila kita nak buat. Maksud bila tu uh, dia how old, berapa tua, berapa umur pokok tu yang kita nak buat tu. Bila dia bersedia untuk didebungkan. Ah uh, macam tu. Okay? Uh, so jangan risau pun boleh je ada bungakan pagi atau petang tapi kalau ada pakar-pakar yang rasa dan nak betulkan saya saya silakan uh, sebab setahu saya boleh je bila dia pun pagi ke petang tapi kita suka buat aktiviti pertanian ni pagi sebab waktu itulah dia paling aktif pokok pun tengah buat makanan ha, sebab bila malam pokok rehat kan berlaku banyak pertukaran gas dan sebagainya so that's why petang tu kita jarang nak buat apa-apa sangat ha, aktiviti pertanian lah ha, terutama dalam segi farming lah ha, okay so uh, saya harap Puan Abiyah uh, boleh uh, terima jawapan saya <laughs> okay Nurin thank you very much okay. Baik, terima kasih doktor memberi penjelasan yang jelas daripada persoalan penonton kita. Okey, um, terima kasih sekali lagi kepada Dr. Sarah kerana sudi meluangkan masa untuk berkongsi ilmu berkaitan kaedah penyelenggaraan tanaman. Diharap para penonton mendapat banyak pengisian baru daripada perkongsian sebentar tadi. Baik, para penonton diingatkan untuk mengisi borang isi jail dan maklum balas melalui link yang disediakan di ruangan komen. Selain itu juga, para hadirin anda digalakkan untuk berkongsi link siaran langsung Facebook dan menyukai siaran ini dengan menekan butang share dan like di Facebook anda. Hadirin sekalian, dengan berakhirnya sesi soal jawab, maka berakhirlah webinar Kebun Bandar Siri kedua penyelenggaraan tanaman. Diharapkan ilmu-ilmu dan info-info yang telah disyurahkan dapat dalam webinar ini dapat memberi manfaat kepada semua penonton dan peserta webinar ini dalam kehidupan seharian. Namun begitu, siri ini tidak terhenti di sini kerana kita akan ada webinar kebun bandar siri ketiga dengan tajuk pembacaan pokok baja kimia pada 4 Disember 2021 oleh Dr. Nor Eliza Tajidin. Maka jangan ketinggalan. Akhir kata, saya dan ahli jawatan kuasa webinar ini ingin menyusun 10 jari jika ada kekurangan dan kelemahan dalam webinar ini. Saya akhiri dengan serangkap pantun. Jumpa dulang penuh belian, rupanya mimpi di awal pagi. Selamat pulang hadirin sekalian, panjang umur bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.